Écoutez bien ici ce que vous allez entendre. C'est juste euh, Donc ici, elle me dit, sur ma voix, Attendez, je vais le prendre ici. Sur ma voix, voilà, déjà, on me dit je suis ici. Attendez, hein. Bonjour, je vais utiliser. Bonjour, je vais utiliser. Bonjour, je vais utiliser. Chrissy. Ah oui, peut-être Chrissy c'est quand je lui demande, peut-être euh, elle savait déjà ce que j'allais lui demander. C'est le nom de vos chiens, en fait. Ici, quelque chose est Bon, je vais continuer l'analyse. Donc hein. ici, euh, j'ouvre et j'utilise un bruit blanc. Pour je précise bien. Hein. ici. Donc ici, je demande, parce que je lis une truc à la fois. C'est pas évident, ça prend du temps. Voilà. Allez. Merci, bonjour, guide. Je vous souhaite Merci, bonjour mes guides. Je vous arrêterai. Merci, bonjour mes guides. Merci de m'attraper. Je voudrais faire cette date pour Elodie. Elodie, vous voudrais recevoir un message de sa maman. Merci, je vous ai déjà donné les informations. Merci mes guides. Bunlardan bunlardan destek bize kitap okumak fiil bildi. Neşti je vais essayer de faire des effets, enfin, euh, tirer créer les bruits, enfin, les bruits de faux professionnels, réduction de bruit, on dit « tu es à part. Juste derrière, il y a une voix, un murmure. Un murmure qui me dit « je suis mort ». Je repasse plusieurs fois. si vous l'entendez. Vous l'entendez derrière moi euh, tu, euh, tu es la part, une voix très claire. Et juste en dessous, tout de suite en dessous de la voix, on me dit « Je suis mort ». je m'adresse à la dame, je suppose que c'est la dame qui me répond. Je vais reprendre un peu avant parce que ici je n'ai pas analysé. Je vais reprendre ici ainsi pour vous montrer le travail en fait. Le, temps ça me prend. non, c'est même pas ça que je dis. Je voudrais te dire merci. Je voudrais te dire merci. Donc c'est votre maman qui vous remercie. prendre ce morceau-ci, on va normaliser, on va se arrière derrière, éclaircira plus la voie. Comment je peux faire traduit, moi, C'est pas très clair, en fait. Hein. Ah, c'est adorable, c'est ce que je comprends, en fait, à, ma, C'est pas très clair, donc je ne vais pas dire. nous allons continuer. Ah, euh, euh, votre fille demande de construire le monde de vos Росію посвящає Путін не повну вакансію. Oh, bah, je peux éclaircir un peu. Hein. Quel ange attendez, je vais amplifier, normaliser. Mas não posso, não. Isso é bom. France blanche. Hein. bien. Vous bien. Monsieur, c'est bien que vous me répondre, madame, s'il vous plaît. Monsieur, c'est bien que vous me répondre, madame, s'il vous plaît. Enfin, moi je comprends, c'est blanche. Maintenant, vous me le certifierez parce que c'est ce que je comprends. Ici, ici encore autre chose. J'aimerais parler. Ah, elle dit j'aimais parler. D'autres, c'est pour vous certifier que c'est bien elle, peut-être, hein, pour vous la reconnaître. Tu devais parler. Tu devais parler. Tu devais me parler quelque chose ainsi je vais continuer. Est-ce pour Oui, si bien sûr, ça, ne reste que mon interprétation, hein, bien sûr, c'est très très bas. La voix est très très basse comme si euh, il y a quelque chose dans la gorge, je ne sais pas. J'entends des claquements, comme si on tape sur quelque chose. Et une voix très très rauque, basse, qui dit « Mon ange, je te dis merci ». Écoutez bien, je remets plusieurs fois. Ici, j'entends quelque chose Ici, ici, juste ici. On dirait... On dirait un appareil. Je ne sais pas. Comme une respiration, quelque chose ainsi. Enfin, je ne sais pas. C'est un appareil qui était en route, petit populaire, je ne sais pas. Quel est le nom de vos chiens, s'il vous plaît Je vais prendre ici, je vais écouter. si j'ai des réponses, je vais les prendre euh, un par un. Ok. On va écouter ça. Barcelona. Barcelona.

une voix jeune, plus jeune, qui vous dit de ne pas faire ça. Je ne sais pas de quoi elle parle. À vous de voir. De voir, c'est peut-être un de vos guides. Certainement un de vos guides qui vous dit de ne pas faire ça. Si vous avez une idée en tête, c'est à vous à voir. C'est quoi qu'elle vous conseille de ne pas faire Ici, voilà, ici. Ça, c'est votre maman. Moi, je comprends, c'est blanche. Hein. Le nom de votre chien, c'est blanche. Hein. Ah, je peux me tromper, bien sûr. Hein blanche était ici avant. Hein. Merci, Merci, madame, si vous m'avez répondu. Vos filles vous embrassent bien fort. Et votre mari, filmvoix Donc, je, je, dans ma question, je lui dis que vous lui remettiez un bisou. Et c'est elle, apparemment, là, hein, qui dit « Faites-le pour moi, tout est bien ». Faites-le pour moi. à toutes Oh. Oh. Au revoir, madame. J'ai une voix juste ici, Je essayer de C'est pas évident. Attendez, je vais être prête à voir, voilà. amplifié hein, pour vous entendre. Elle dit qu'elle est désolée. Je suis navrée. J'ai quand essayer de normaliser, faire aller plus fort, réduire le bruit. elle n'a peut-être pas eu le temps de vous dire au revoir, moi je le prends comme ça. Hein. Euh, mais maintenant, elle a une voix très très, très, basse. Et donc, je vous le dis, hein, très très basse. Mettez le casque pour vous mieux comprendre. je vais continuer. Au revoir, madame. 那个意思。 嗯。 je lui dis, je remercie, si lui dis au revoir. La dame, elle demande, et les autres Je suppose qu'elle demande les autres enfants si ça va, quoi. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. Elle dit de mettre un bisou à, vous, Elodie, et à les autres, les autres enfants, qu'elle remet un bisou à tous les enfants. Elle va enregistrer pour l'envoyer à part. Euh, parce que vous allez reconnaître la voix ici peut-être. j'ai enregistré le morceau là parce que je vais vous l'envoyer à part, celui-là. Je vais continuer l'enregistrement. On voir s'il n'y a pas d'autres réponses. C'est pas évident à comprendre, quand on n'est pas habitué. Euh, chose Voilà, il faut dire que je n'ai pas beaucoup, beaucoup de questions. bonjour, euh, euh, je vais ici un bruit blanc. Mais ici, voilà, je tout ici. qui cliquez, cliquez, ici cliquez, cliquez. Ici est blanche. Si

Je me répète ce temps pour Élodie, Elodie voudrait recevoir un message de sa maman. Merci, je vous ai déjà donné les euh, informations. Merci, Mélie. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes là pour votre fille, s'il vous plaît Merci. ハハハハ

le, le, le,